Самого Луганска, да? Ну да, живу там. Семья, дети есть? Разведен. Э, дети? Есть сын. Сколько лет? 18 будет. Как попали в так называемое формирование ЛНР? Мобилизованный был. Когда? 23 февраля. О, это день перед этим, да? А как, как это все произошло? Ну, по повесткам всех. Вы, а кто давал повестки? На работе на работе, да? И вы подписали ее? Ну, конечно. А кем работали? Я работал на, ну, на мясокомбинате. А должность какая? Виробник из теста. Вырубки полуфабрикат. полуфабрикат. А, полуфабрикаты там да. делали. А так э, а фабрика местная была? Конечно, Луганский деликатесы, Луганский мясокомбинат. Угу. А сколько зарабатывали? Ну, тридцатку я зарабатывал. Тридцатку? Так. А до 2014 года чем занимались? Работал тоже. Где? В кондитерском цеху. Э, выпечка? Ну, выпечка, изделия, тортов. И сколько зарабатывали? Ну, да сейчас я уже не помню, честно. Ну, грубо сказать, ну, 6 тысяч, это спокойно я зарабатывал. Гривен? Да. Э, я понял. А вот... Эм, э, э, у вас должность какая была в этих формированиях ЛНР? У меня гранатометчик. Гранатометчик? Да. Где стояли? Э, Ковенково. Харьковская область. Харьковская область, да? А что, что вас там так занесло? Ну, повезли нас туда. Мы там в лесополосе стояли, окопы а выкопали, стояли там. А какие цели ставились? Никаких. Ну, копка и ну, ну, ну обустройство блиндажа и все остальное. А когда взяли плен? 13 сентября. О, вы много воевали? Да. Все время там находились, в Харьковской области? Нет, там в разных. Ну, в Харьковской области, да, были. Какие места были? Первомайская. Еще? Потом это, так его, Староверовка. Угу. И вот Яковенко, и все. С гранатомета стреляли? Нет. <laughs> В смысле нет? Ну, гранатометчик? Нет, ну, на полигоне стреляли. Милиция? Российская. Конечно, я был, я срочную службу служил, я был авиалетчиком. А это еще в Советском Союзе или когда? Нет, ну что в Советском, при Украине. А, при Украине уже, да? В Крыму, да, я служил. Э, я понял. А сколько платили? 76. Тысяч, да? Ну да. Это для так называемого нормальные деньги, да? Нормальные. Хорошо. А вот за что воевали? Вот лично вы? Вот это же долгий срок, э, с февраля ну, по сентябрь. ну, как, мобилизировали, мы просто так не, ну, не воевали, мы для себя обустроили блиндажи, для себя обустроили все окопы и находились, кажется, на своей территории, ну, не на своей территории, на том месте, где нас было мы закреплены. А лично за что воевали? Вот для вас? Вот какие цели поставили перед собой формирование так называемой ЛНР, российские военные? Ну, да, за свободу, наверное, наш пытаются. За свободу? Ну, как так. Потому что у вас по телевизорам одно показывают, у нас по телевизорам другое показывают. Мы же как бы, ну, как распоязывались, мы смотрели своей, своей со стороны телевидения, у вас свои не показывают, не российские телевидение у вас, ну, даже... Давайте да, заберем нет. телевидение, да? Ну, все-таки как бы... Ну, ну человек... ну больше за свободу, да, грубо За говоря. что? За, ну, свободные люди. Свободные люди. Да. А что вы делали в Харьковской области? Тоже хотели вызволять там людей или Нет, как? Да, а просто что? повезли по, по мобилизации и все. Хорошо, а вот... Я мобилизировал, я не могу обсуждать приказы вышестоящего начальства. Почему? Как я могу обсуждать? Кто-то из военных может ну, обсуждать. В войне... Вы, вот это... выше, вы, вышестоящее начальство. Вот это для вас война? Ну, получается война. Получается война. В войне есть цели? В войне есть. Какие Объясните мне, за что воюет Российская Федерация? Вот лично мне, как украинцу, за что? Ну, Российская Федерация не знает, за что воюет. Может быть, как, ну, как говорится, многие люди просили Российскую Федерацию, чтобы помогали. Многие это кто? Украинцы тоже те же. Где? Не только на ЛДНР, и в Харьковской области. Когда? Да, Везде показывают, по телевидению везде. А кто? Вот я, вот просто назовите мне имя, кто в Харьковской области. Да ну, я что, по, по именам я не знаю. Ну, не, ну вы, вы, вы понимаете. А вы знаете, что, например, в этом, в, вот на Антарктиде пингвины просились спасти их, Российскую Федерацию. Вы в курсе этого? Пингвины заговорили там. Ну, такого быть не может. Ну, в смысле? Почему? Ну, потому что. Не, ну вы же сами понимаете. Нет, так я понимаю, но вы мне просто говорите, ну, а Мадагаскар тоже хочет стать свободным. Вы не слышали это? Вот вчера Мадагаскар сказал, Путин, веди войска, освободи нас. Вы не слышали этого? Нет, потому что это не покажут. Не покажут. А где показывали, что Харьковская область хотела освобождения? По какому телевидению? У нас показывали, наверное. Что Харьковская область хотела освобождения? Да. Кто там вещал? Люди, обычно люди с улицы брали интервью. Когда это было? Да, это было еще в 2014 году. Показывали. Смотрите, <laughs> то, что там хотели сделать ХНР, Харьковскую Народную Республику, это, да, это факт. Но не смогли, так как на Донбассе. Не смогли, это факт. То есть часть небольшая, какие-то маргиналы хотели это сделать. Мы сейчас говорим о сегодняшних как бы вещах. Не, ну подождите, вот вы всегда, вот, ну, телевидение, все, вот, и блогеры, корреспонденты всегда говорят о том, что вот, вот сейчас мы то время не трогаем, ни 14 год, ни 15 год, ни 16, ну, до, до этого времени, пока, ну, до, 20, до 22 года. Это, до, этого до этого времени это не трогаем. Ну, когда же мы, вот, получается, мы хотели автономную республику, ну, Луганскую и Донецкую, как, как тогда это пытались это все делать, чтобы без войны, без ничего это все должно было проходить. Нам же не разрешили, а в ответ пошли самолеты. Вот видите, вы, с одной стороны, вы до 22 года, с 14 по 22 год, вы не трогаете эту тематику. Не, а ну, только можем, 22 года вот, мы, пытаетесь сказать, ну, ну, я не против, да, война – это очень плохо много жизней гражданских и воен... со стороны военных, со всего. И много гражданских жизней ушло. Но факт то, что многие сейчас пытаются все доказать, что с 14 по 22 год это было, так сказать, между собой мы были, ну, как, как так сказать, ЛДНР и Украина между собой воевала, а сейчас просто напала Россия. Нет. Так никто не говорит. Ну и вот, ну, да, я, я, я, я... да, да, ну, вот вы можете, это такое вот, ну, многое, это сейчас вот, ну, везде вещают, даже те батюшки, которые к нам приходят, даже эти пытаются это все подставить так, что, говорю, политику не имеет значения, но идет это к тому же. Я, ну, я, я считаю, я считаю, что с 2014 года воевала Украина и Россия, потому что Россия поддержала ЛНР, ДНР. Она поддержала оружием, она поддержала вот этими всеми добровольцами, она поддержала кадровыми офицерами, которые там стояли, и она поддержала даже в некоторой мере войсками. Если бы не Россия, ничего бы не было. А теперь, вы хотите, чтобы мы это говорили? Я вам буду говорить. Вы знаете, как, например, вот в Конституции Украины прописано, как, например, может быть автономия. Вы знаете, как вообще это формируется? Ну, я, естественно, вот об этом не знаю, как это формулируется. Но ну, я вам ну, У нас были главы, которые об этом все знали. Какие И, главы? Ну, в Луганском. Кто? Ну, кто у нас там был? Я не помню сейчас, кто там были. Не, ну вы, вы, вы... Хорошо, я готов говорить с 2014 года. Я готов говорить с 2014 года. Я считаю, что это началась война между Украиной и Россией. Россия зашла в Донбасский регион. Если бы Россия не зашла в Донбасский регион, ничего бы этого не было. Если бы Россия не зашла в Донбасский регион, вы бы нас просто раздавили бы все. Вы это кто? Ну, Украина. У вас Донбасс какие... Хорошо, давайте пойдем по-другому. У вас какие паспорта? У нас э, и украинский ЛНР. У вас лично? У меня и украинский ЛНР. Вы себя больше кем чувствуете? Кем, вот кем вы себя я, чувствуете? Я чувствую свободным человеком. Что значит свободный ну, в Своей, своей области, Луганской. Что значит свободный человек? Вы кто? Вы украинец, россиянин, не знаю, там, житель Донбасса, эфиоп, ну, бабуин. Житель Донбасса. Житель Донбасса. Что да. такое значит житель Донбасса? Где такая народность здесь? Житель Донбасса. Раз в Донбассе. Что это такое? житель Донбасса. Ну, Объясните мне, пожалуйста. Да, мы, с одной стороны, да, мы украинцы. Но факт тот, что мы хотели автономию. Автономию нам не дали. А как ее можно было давать, когда зашла Россия? России еще не было, когда мы просили автономию. А как не было? Вот так вот, а России не было. Ну как не было? Автономия просилась раньше. Ну, когда? когда? Ну, чуть, чуть раньше, когда? на неделю раньше, на 10 дней. Это начиналось... Когда? С... Назовите мне месяц, когда просилась автономия и каким способом? Не, она в мае месяце, даже, наверное, раньше. Так в мае уже был референдум. Или, в мае уже был референдум. Я уже не помню этих всех ну, событий, во какие дни, так сказать. Но факт тот, что... Как просила? Вот, просто объясните мне, кто просил? Каким способом просили? С оружием, то, что вышли на улицы? Оружия нет. А почему нужно... Хорошо, я зайду с другой стороны. стороны. Там были большие проукраинские митинги. Люди хотели оставаться в составе Украины. Вот просто объясните мне, их что, слушать не, не нужно было? Я был лично присутствовал в Донецке и Луганске тогда. Были большие проукраинские митинги. С флагами совсем. Не, ну, да, может и были, я это не обещаю. А, я, ну, а почему? Я, вы... я на этот митинг, во-первых, не ходил, но, во-вторых, если вы говорите э, об этом, вот, об этих митингах, такой же самый вопрос. Почему вы не слушали, вот, кто хочет в ЕС, а кто не хочет в ЕС? Вы же не слушаете тоже. А где, что, Украина в ЕС? Не, ну, пытается ж войти ж. Сколько это уже? Ну, все равно, что пытается, а других не служат. А многие люди тоже так же не хотят. Даже если бы были, ну, так сейчас сказать. А каким, ну, то, а кого нужно спрашивать в ЕС или не в ЕС? Просто объясните мне. Вы не, вы, вы не хотите в ЕС? Нет. Объясните, почему. Не хочу, я просто, я хочу быть у нас отдельно, ну, грубо сказать, даже по Украине, но отдельно. А что вам поменять, если всех. Украина войдет в ЕС? Ну, вот не хочу я с ними быть. Вот просто вот, так? Не русские просто. А? А мне не никто. Кто? Хоть русские, хоть не те, а они никто. Нет, просто объясните мне, что для вас лично изменит вход Украины в ЕС? Зачем нам нужно потом будет НАТО? на наших территориях. Стоп. ЕС и НАТО э, это ну, не разные сказать, это разные того, у нас будет и прожиточный минимум больше намного. Зарплаты останутся те же, а прожиточный минимум будет больше. Это сто процентов. Вы, вы, вы себе э, ну, вообще слышите? Ну, вы, вы чисто несете ахинею. Зарплата будет больше, а, э, Нет, та да. же, а прожиточный минимум больше. больше. Да это хорошо. Если прожиточный минимум станет ну, больше, ну, это не хорошо. Прожиточный минимум чего? Э, Тоже коммунальные услуги и все остальное поднимается. Сколько сейчас на Западе этот газ и все остальное стоит? Это стоит бешеных денег. А зарплаты у нас будут не такие большие. Откуда вы это знаете? Ну, вот предположение такое. Вы экономист? Нет, не экономист. Ну, мы не совсем глупые люди, чтобы этого понимать. Даже коренные, посмотришь новости, коренные даже там, ну, жители Европы там, и то говорят, что у них коммунальные услуги намного больше, чем... Какие у... жители? Какой, как, как, да, ну, какая, ну, пока мы не, не смотрим. Знаем, что коммунальные услуги больше стоят, намного сейчас выше стали для них чем э, уже сейчас поднимались с этими ценами и совсем. А, а где, где вы были на Западе? Нигде я не был. Мы смотрим телевидение. Мы черпаем всю информацию из телевидения. А это российские каналы, да? Ну, почему? Тут российские и украинские раньше были. А, то есть вам Европа вообще не нравится, да? Нет, мне Европа не нравится, вот честно не нравится. А почему? Я и в России не был, и в Европе не был. А почему не Я нравится? живу в Луганской области, и мне дальше не надо никуда ехать. Я сам себе зарабатывал на жизнь, и нормально я зарабатывал. А то, что у нас власти не могут ни с российской, ни с украинской, ни с европейской стороны, не могут нормально договориться, без войны, без ничего, кажется, что-то как-то к чему-то, пойти к какому-то, к общему, ну как это сказать, концепцию, чтобы не было такого вот раздора, то это не виноваты люди, которые обычные, ну, простые люди не виноваты. Виноваты все в этом государственные чиновники наши. Потому что они не хотят этого делать. Договариваться обо всем. Спокойно и все. 24 февраля что случилось? 24 ну, нападение. Кто напал и, на кого? Ну, это... Россия начала войну, ну, не войну, а как, как, как, они, как было сказано, о, Спецоперация, военная спецоперация. Для чего? Для освобождения людей. Каких? Ну, тех, которые больше по россияне, ну, не по проосист, за Россию, как это сказать. А для чего ее освобождать? Где ну, они были? Ну, не знаю. Для чего их освобождать? Ну, видимо, не, не просто так а пошли и начали войну. Не, ну, ну не войну, война, а спецоперацию. Война – это же серьезная штука. Нужно было объяснить. Правильно? Ну, война – это серьезно, это жизнь. Жизнь. Ну, ну, подождите, ну вот вы сейчас для я чего... Зак, я закончу. Где э, россияне Киевская область, Черниговская, Харьковская, Херсонская и так далее, Запорожская область, они же со всех сторон зашли. Они тоже эти области хотели освободить ну, в этих областях мы не были, ни в Киевской, ни в Запорожской. Нет, ну, типа, это факт уже исторический, что они хотели взять Киев за три дня. Это исторический факт. Что они там хотели освободить? Ну, я, я об этом не знаю, меня об этом не докладывали. А мы как мобилизованные... Но, смотрите, вам это не докладывали, но вот есть yes, это хреново. Вы точно это знаете с телека. Ну, не нравятся мне эти люди. Вот тоже вот, вопрос... кашу, вы кашу по утрам любите кушать? Ну, я в основном, ну, пока тут я кушаю, а, а на, гражданскую я не ем с утра. Не нравится, правда? Ну, я с утра не кушаю. Не нравится? Нет. Ну, это как, знаете, как отношение. Вот не нравится то самое, как не кушать кашу по утрам, потому что мне не нравится. Вы объяснить не можете. Вы, вы путаете зарплату и прожиточный минимум. Ну, у вас нет понятийного аппарата в экономике. Понимаете? Понятно что? Ну, нет, так я вам просто говорю, вы знаете, что такое прожиточный минимум? Прожиточный минимум – это твоя, твоя установленная заработная плата. Люди. Это не установленная заработная плата. У вас заработная плата может отличаться от прожиточного минимума. Заработная плата и прожиточный минимум – это разные вещи. Понимаете? Но если не нравится? Не нравится. А НАТО чем вам не нравится? Ну а по, где, посмотрите, где было ЕС и НАТО, куда не заходят, там тоже войны идут. Где? Например? Ну, даже возьмите... Где, где зашла ЕС? Си Си Сирия. Была война? А, стоп. Сирия, Стоп, подождите, если... потом Афганистан, была война. Косово то же самое, была война. И многих, многих государств были, где э, Европа, там НАТО присутствовали, а войны а были. А смотрите, вот НАТО и ЕСа нету в Украине, а война идет. Ну, тут идет. Нет, Потому что наше ЕСа правительство нет. не смогло договориться ни о чем. Не ЕСу нету ни а, НАТО. О, а, о, а, а нормальной жизни, чтобы поговорить чтобы ну, никто не захотел ни с кем разговаривать. Вот даже у нас, когда были наши, кажется, правителя, как, ну, народные избранники, как, как всегда мы говорим, в Луганской республике, хотели разговаривать с господином э, Зеленским, в этом была и с Порошенко, Зеленским. А это не было... А кто не, не подождите, вы, ну, вы, вы, вы, вы говорите, вот кто они такие, их выбирал народ. Ну, вот, доп, как допустим. выбирал? Ходили на, на голосование и выбирали. Когда они были? Ну, когда давно уже. Вы, вы знаете, что ДНР, ЛНР это мари, марионеточные республики Кремля. Там все наместники от, от этого, от э, РФ. <laughs> Что с ними разговаривать? Они делают то, как скажет Путин и Россия. Ну, вы, поймите, ну, вы себя считаете, там, ну, извините меня, не невъебанным регионом, но все решается Россией и решалось Россией. Не, ну, ну, ну, понятно. С ними, ну, ну факт ну, то, что... Зачем, зачем Украине президенту разговаривать с каким-то Чепушилиным и еще кем-то? Они и так ничего не решают. Кто они такие? Ну, в данный момент они там пока еще главы. Какие они главы? Они поставлены Кремлем и все. С какими чепушилином <laughs> разговаривать? Мне Донецкие не Кто, не кто, кто Я... глава так называемого ЛНР? У нас пас, пасечник. Кто такой пасечник? Наш глава. глава ну, вы его признаете. Ну, в данный момент пока Нет, мы сейчас не говорим, зачем разговаривать, не заговаривать. Факт того, если бы не вписалась Россия, Украина бы могла разрешить эту проблему сама? Конечно, могла, только она пошла другой стороной. А, а как, например... пошла а, другой а, а стороной. А, а, начала ехать военная техника на нас, начали бомбить самолетов. Вот, она как, она вот, шла как, не на вот вас. Вы как, как, а, а нет, тогда еще не было Российской Федерации у нас. Тогда просто люди начали возмущаться. И решили это все задавить. Украинская техника ехала на контроль, для контроля границы, потому что границу Украина не контролировала тогда и через границу шла техника, оружие и так далее. Вот и все. А некоторые местные просто ее останавливали. Вот это возмущение. Украина. Это возмущение. И если... Местные там вышли сами добровольно. Их же не под послушайте, автоматами послушайте, выходили люди. Послушайте, если бы Украина контролировала границу, то можно бы было потом говорить и о том, что вы хотели, э, это автономия, да? да? Вы знаете, как за законом вообще формируется автономия? Ну вот в Конституции прописано, как регион может э, иметь автономию. Ну, знаете, Нет, об этом я не знаю. Ну, ну знаю, вы, вы не знаете. Это, это можно сделать. Это можно, можно все, говорить. в законе это все прописано. Если бы Донбасс так хотел автономию, когда бы Украина контролировала границу, может быть, он ее бы имел. Если бы вся Украина на референдуме за это проголосовала, было бы голосование в середине э, этого региона, и он бы был автономным. Крым автономный. Это автономия. Значит, автономная. можно так было? Крым давно был автономный. Нет, я вам просто объясняю эти все вещи, что это все можно было сделать цивилизованно, без России. Без России. Ну, без России пытались сделать, ничего не получилось. Послушайте, с оружием и с на улицах российскими? Нет, их не было тогда. Не было. А в Крыму не тоже было. не было российских военных? За Крым не знаю, там не был. А за Луган скажу, их не было сначала. Хорошо. Поначалу. Теперь объясните мне, ну вот, сколько сейчас погибло солдат российских? 100 тысяч? Можете ну, мне объяснить? это, знаете, честно сказать, это, это не, не факт, да. Вы вот говорите 100 тысяч, там, чи 200, ну, сколько? 400 тысяч. Хорошо, сколько? Ну, сколько я это в это не верю, потому что, ну, не может быть такого. Это, грубо сказать, в день Сколько сейчас война идет, получается, дней? Ну, Это 300. грубо. 300 дней, да, получается? Да, почти э, год. Сколько, сколько в день погибает человек? Посчитать. Ну, это, ну, это, да, я не против там. Это может быть и число, ну, меньше, чем э, показано. Ну, хрен с ним, ну 50 тысяч умерло, 80. Ну, может, да, ну, я думаю... Ну, за что они умерли? Можете объяснить мне? Ну, многие люди идут, кажется, и за деньгами, и за всем ну, а идея какая-то там присутствует? Не знаю, я у них не спрашивал. Ну, вы не можете назвать даже идею, но за Россию я вы вписываетесь них... дико. Но почему, если, как говорится, вы... Ну, вот даже такой вопрос к вам. Да. Почему вот Украина в составе, когда мы еще, ну, когда была еще без войны, без ничего, ага. в 2014 году, ага. вся милиция и все военные просто-напросто бросили и ушли. Оставили простой, простых людей. На работу. Не на Донбассе? Да. Да нет, да это факт, смотрите. Нет, это, это факт. Не-не-не. А... В Луганске не было ни милиции, послушайте, ни, ни послушайте, военных. местная было. милиция, многие из них, многие из них перешли на сторону сепаратистов. Ну, это боже это... Надо, нет, нет, я сразу так было. Многие ну, из них. А, Бер, Беркут, который возвратился с Майдана, в Крым поехали и на восток. Это факт. Ну вот видите, вот просто-напросто бросили, а как, как у нас говорится, то, что бросают, ну вот, хозяева, многие пытаются это все поднять. У меня вопрос. Украина должна была это все ну, ну, по, по, лояльно это все обсудить, сесть как, раньше. В 2014 году, как только, вопрос, только все начиналось. В чем вопрос полиции? Все, ничего не остановило, не, эти, не, не подавило ни бунты, ни бунты, ничего. Нужно было подавить? Ну, хотя бы попытаться, ну не то, что подавить, хотя бы мирным путем это все. Так подавить или не подавить? Ну и подавить, и потом да, сесть за стол переговоров и разговаривать тогда ну, с людьми. Не просто так вот, как э, с каким-то быдлом или с кем-то там. А после с людьми надо было разговаривать и давать эту автономную республику. И почему люди просили автономную республику? Потому что, чтобы меньше платить налоги, ну, в Киев, грубо сказать. У меня зарплата была меньше, меньше и потому что присылал сначала куда? На наши все податки, так сказать, в государство, а потом только нам эти копейки все распределялось. Правильно? Капец, в этом все экономисты. Ебаный театр. Я, я вам сейчас немного объясню. А сейчас как в Украине это все происходит? Сейчас мы работаем сами на себя. Вот я не, не буду не, не, за, я, вы, за вы, Украину я не знаю. Я послушайте, не послушайте. В этом такие большие экономисты, что у меня просто голова пухнет все. Все шахтеры, экономисты, они готовы. У меня такое иногда ощущение, что вы готовы работать в, в этом, в банке мировом. Вы все понимаете, все экономики знаете, кто да, ну как подождите, а вот... Я вам скажу, в Украине после Майдана, который вы так не любите, прошла реформа децентрализации. Она это называется. И сейчас все налоги остаются на местах. Ну это сейчас. Я, давайте я вам это найду. Не, не тогда, когда мы просили. Послушайте, Май, Майдан это сделал, эту реформу. А знаете, кто, кто, кто к ней как бы толкал? ненавистный вам Европейский Союз и так далее. Потому что это нормальные вещи, чтобы деньги оставались на местах. Это реформа децентрализации. Вот я сейчас найду, это мне кажется 15 год или какой. Ну серьезно, ну вы такие там экономисты, что просто забавно. Нет, ну даже вот вы говорите, ладно, пускай мы там не сопровождаем так сильно, но по сравнению с тем, как вот показывают, даже по телевидению вот, показывают, какой бы у вас внешний долг при Януковиче, какой сейчас долг? Это тоже большой Вам вещь. что меняет внешний ну, долг? Ну, это называется внешний долг, это то же самое, за то же отопление, за все, за все остальное. Причем тут, больше объясните народ, мне, на, что такое внешний долг? Народ больше будет платить на всяких... Послушайте. Будет ставить. Послушайте, что вам что-то... Послушайте, какой был долг при Ющенко? Я не помню. При Януковиче? Ну, мало было там. Мало? у вас жизнь изменилась от Ющенко до Януковича, лично для вас? Ну, вот, честно сказать, по Януковичу мы жили хорошо. А внешний долг? Как на это Там повлиял? меньше был, а я, сейчас. А я вам сейчас открою одну вещь. Хорошо, для вас это, я думаю, будет шок. Э, кто больше сделал для продвижения в Европейский Союз, Ющенко или Янукович? Ну, а Ющенко, не Янукович. Янукович. Не Янукович. Когда это это все... факт. Янукович. То есть он большинство документов сдвинул с места. Янукович. Это факт. Вот Если... я это говорю на камеру. Если бы это было Янукович, этого бы не произошло, ни Майдана бы не было, ничего. Это все спокойно вошло бы это в ЕС или там еще куда-то, и все. А так это, ну не поверю, что это, это сделал, что я это Янукович. Реально, ну с вами так тяжело говорить. Вот вы, у вас высшее образование. Да, Януковича я не люблю за того, что он, ну извиняюсь за выражение, мудак, он бросил нас. Он свалил сразу, как только началось это все. Хотите сказать что-то украинцам? Извиняюсь за, за то, что и ширик, так сказать, что мы пришли на вашу территорию с войной. Россиян. Россиян чтобы быстрее нас освобождали, меняли домой, потому что дома уже 10 месяцев не были люди.